me gamora de noa seba, mai trăgă sangiva, cano amene să obo seba minuin. Aviamo. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems, beat to beat to back to back to back. Rabba, rabba, rabba, rabba, rabba, rabba, rabba, rabba, Upaya illuwe sangeet kaikan hamte. Yanne තලෙට තලෙට ගැලපිලා කෙලෙකොල්ලේ දාදල කරගන්න මේ කාලේ නටදිනට මුතුන ටිය ලඟු කුලට බැන බොක කුඩු වෙන කාලාවේ ඔය ඇඟට දැනෙන දේවල් දෙකට නැවෙන්න දෙන්න හිතන පතිකරප ළඟ නමලා බල හිතන පතන දේවල්කට ඔතල දෙන්න මුතර එලි බලද සල්ලි බලලා අන්තරෝ බ්‍රද මේක ඩ්‍රිප් එකක් ආපු ඔක්කොම අපතර වෙන්න කියලා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තා තේ බුර පොඩි ඩක් එකක් දාමු උඹලා ආය මලවට ළඟදි දිනුරා මෙය දැනින්ම මත් වෙලා පාවෙල්ම හිත හිතා විදි මිසුවද ඔබ දෙස එක එල්ලම නැත යොමා Sekadar ruwahala Yang lebak ada harapala semanin Nanti semaninde mabanggawalah Kare inne hine Cinderella Bagi tulis Andai malak bagi serai biriswan Panai gulak bagi polai malu Bagi sinak dari entai antar purit Kekalai kere oyai bisu Tanpa daata dan melebela Takal mami kuno nari laka Tapi nasaka gawiman oya Asli gedura වෙන වෙන මගේ දිස්සෙන ඔබව අහලා බාලා ඇයෝ මං කිව්වත් මොකද තොර තොර හින පාට කරන්නද ආයෙත් අහලා වෙන තාව බකින්න කොල්ල ළඟින් ඉඳ ගන්න බය වෙන්න එපා හෙල වෙන්න මෙල්ල කරන්දක මල්ලා ගුණසන සින්න ළඟයි මගේ කෙල්ල සින්න කරන් හිට ඉන්නම් ඔයා ළඟ හිස තියාගෙන ඔද කුවේ දැන් වඩන් යනවා ගම්මේ තොර බඳ මගේ පැලේ අද පිස උනේ උගේ ගොඩක් මාළු උන්නක් වඩක් දලු කාටවත් මේ ලෝකෙ හිතනලු කොල්ල ගොඩක් යාළු වෙන්න හිතන පුතේම දැලේ පැටලු ගඩලු ඒ හිතවත් පෙළේ Here go.